ke nyakang ke re bolele gannyane ka di-lesson plans tše kudu-kudu ka sebopego the structure sa di-lesson plans tša rena seo e leng gore nna ke se rata ka di-lesson plans tša funda one day kore they are well structured and very systematic ke tla no go fa the components di shaana morago gomme ke tle re tlhalose ka e tee ka e tee every morning the first activity in the lesson ke e re bitsang gore ke listening and speaking Ye ke yela rileng ke term plan gomme ya latelwa ke timetable. Ka morago ga timetable we are going straight into the lesson plans. Jwale ke mo e leng gore we are outlining all the activities that a teacher should do or conduct every day throughout the term. Jwale activity ya mathomo wa e bona ke ke listening and speaking go ruta bana go theeletša le go bolela ke mokana ya bobedi ya ba go bala mmogo e re bitsang gore ke shared reading ge re tloga go shared reading re tsena go eng go di-phonics ee, medumo le ditlhaka ke mokana ge re tloga go medumo le ditlhaka ke mokana e ba go ngwaltshwanetse jale go ngwalwajale go ngwala tshwanetse ya go ngwala jale ke handwriting ebile ke writing mm. then ke moka ya mafelelo ya baeng group guided reading go bala ka go tlhatlhwa our lesson plans are structured like this mm. jale di-resource or ditlabakelo tša reading allowed re šomiša very interesting or exciting story books mm-hmm. tša sepedi ke mokana ge o tloga go di-resource o tsena go eng go di-steps ya hlalosa gore these are the questions that you can ask when you read this story and then these are the type of activities that you can conduct jale a re tswele pele mola go share trading e jale share trading ya rena e eh. sepela ka mokgwa o e, e, e sepela matšatši a mararo ene ditlabakelo tše re di berekišang matšatši a mararo eh. e ba big book oh, ye re e šomišang matšatši a mararo eh. ee e ka ba buka e kgolo ya gore ge o e bula um bana ka moka ba kgone go bona se se ngwadilweng ka gore ge ba ka se kgone go bona a ba tlo kgona go bala le wena and re rata kudu gore morutiši a be le a pointer ya go šupa o suela ka mofatshe ga mafoko ge a bala thank you o rutiše mo shared reading ya gage mm. o swanetše a be le a focus ya beke ka gare ga shared reading tša gage mm-hmm. a ka ba ruta ka maswao dikga a ka eh. ba ruta um ka tlotlontšu yona o swanetše a no e dira every day yeah. because ge go ka ba le bantso ba ba sa kwešišeng ka mola uh -huh. ba tlo ba le bothata ba go kwešiša se se balwa kanegelo mm. and then a ka ba ruta gape tatelano ya eh, ditiragalo sequence of events wa e bona kere eh. a ka ba ruta gape le go akaretša ke moka ye nngwe yela re beng re bolela ka yona peleng e former part of the components lesson e nngwe le nngwe a kere wa e bona še lesson e nngwe le nngwe e na le medumo le ditlhaka ke mm. mokana ruta bana go theeletša medumo ye le gore ba e bolele botse aga mm. jale kana e berekoletše kang gape go ngwalangwala jale wa ngwala bjale ge re ngwala re šomiša eng handwriting booklet morutiši ge a tlo ruta bana ka tlhaka e itšego o tla photocopy a fa ngwana yo mongwe le yo mongwe mm. ra boa gape ra gopotša barutiši gore ba šomiše dibuka tša dbe wa di bona dibuka tša di tswa go mmušo le tsona di mm. sepedišana le handwriting bookletjale re na gape le writing lessons re na le shared writing mm. yeo e leng gore morutiši a ka e dira together with the children ge re tloga go shared writing jale re ya go eng Pet. pet writing Pet writing. mola bjale bana ba tla ngwalang ka babedi ka babedi Aha. aga ke mokana go tloga go pet writing ke mo bjale tlogo ba independent writing ye e leng gore bjale morutiši o tla ba a- a ba lekola go na le hand writing go na le shirt Writing. go na le writing ga di swane a ke re? Mm, ga di swane, Ee, ga ee. di swane jale ba santse gore ba fele ba gopola tšeoe barutišigadi ba re bjale re be re sa re tlo fetela molago re bitša group guided reading so e ka ba sehlopha sa bana ba seswai goba ba lesome morutiši o tlo dula le bona ba tla be ba swere dipuku tšela tša rena ke re re boletse gore dipuku tše re ya ba morutiši o tlo bala pele o tloga mo o tlo gore malosi a re tšwela pele bala methaladi e mebedi morutiši a theeleditše gore malose ge a bala o sokola mo kae yona e tlo thuša morutiši go tseba gore bana ba gage ba ditlhotlho tša bona mo go baleng ke tše di feng a kgone go lebana le malose a mo thuše allright awa ditebogo go funda one day rena re re thumbs up funda one day aga